Всем привет! Всем привет! С вами канал Андерстиджина. Сегодня мы поговорим на такую тему взаимные подписки. Подпишись на канал, поставь лайк этому видео. Все, всем пока. Нет, конечно, еще не пока. Не пишите мне такие комментарии, как я подписался, гоу долбай. Я же написал на канал мд подписываться и тогда я это, подпишусь на вас. То есть сейчас я после этого видео запишу видео, кто на меня подписался, и вы увидите, правда я или нет. На моем канале уже 187 подписчиков. Поставьте лайк, подпишись на канал, поставь лайк, ставь лось, если ты не, ты не лось. Занимай подписка, писка, писка, подписка. Занимай. Если вам понравилась хосталка, пишите в комментарии. Я буду выпускать более, больше новых рубрик. Также э, скоро симулятор. Да, установлю себе симулятор. Отсели. Симулятор. Я буду играть в Алладин, в Альф, в Дум, в игры. С геймпада. С геймпада. То есть, если это видео наберет 5000 просмотров, я куплю геймпад, геймпад. И также я после, когда видео наберет 5000 просмотров на канале, плюс вы не будете отключать рекламу, будете до конца, до полного конца. Посмотрите, подпишитесь, пос поставьте лайки, напишите комментарий, посмотрите другое видео, взаимные подписки только для активных людей. Не, я подписался. Ну классно, у меня 50 подписчиков. Зашибись. Есть, я Бог. Жизнь. У меня один миллиард. Мне два миллиарда подписчиков. Я круче, чем Саша Спилберг. Иван Гай. Иван Рудской. Фиамир. Ну что? Я кидаю вам вызов. Я круче вас. Ведь у меня взаимных подписчиков миллиарды. Просмотров ноль. А. Вот в этом вся и фигня. То есть вы должны подписаны и быть активным. А если вы не активны, то какой у меня будет пассивный доход, если вы не активны? Становитесь активными. Подписывайтесь. 50 подписчиков в день. По 50 подписчиков в день. Подписывайтесь 50 каналов. И я повешу в этот же день под видео сразу на вас. На всех 50. Только главное не закрывайте канал, я за вами слежу. Без обмана. Как мне писал один там подписчик. Ого, подписку без обмана там, типа там, типа там, типа, типа, типа, типа, типа. Ты чё слышишь? А теперь мид. А еще мид. Пока.